トラクションをモチーフにした、えー、フィギュアがあるんですけれども、えーと、このアトラクションなんかこの口のゴジラの口の中をこうくぐれるなんかこういうアトラクションがあるんですけれどもそれをモチーフにしたフィギュアがこれなのでちょっとこれをちょっとご紹介しようかなと思いますはい、えー、タグはこんな感じですねゴジラ淡路島上陸バージョン で、反対側がゴジラ迎撃作戦。で、国立ゴジラ淡路島研究センターと書いてあります。まあ、この架空架空の設定なんですけれども。で、この架空の設定のその国立センターの説明が書いてあります。これなんか若干あの ビオランテっぽいっすね。うん。この、下に体がついて触手がついたらもうこれで完璧にビオランテになりそうですね。で、背中が、えー、こう赤い、何背びれは、まあ、同じ黒なんですけど、なんかこの根元が赤くなっておりますね。で、裏が ああこんな感じかうん結構顔をズームアップするとかわいいねなんか他のフィギュアだとやっぱ頭がちっちゃいからあまりその目目の方が 目立たなくて、ちょっと表情が若干冷たい印象だったですけども、これ拡大されてるんで、なんかちょっと、うん、ちょっと印象が違いますね。こちらのファンの皆さんが、えー、ね、えー、ちょっとこう、コロナが収束したら、このアトラクションに行ってほしいっすね。はい。で、おそらく、まあ、オンラインとかでもこれ買えると思うんで、 どっかいろんなルートを使って購入してみて <laughs> はいかがでしょうか。ね。うん。こんな感じです。以上です。ありがとうございました。